مهارت زیادی توی کار داریم میرم داره قشنگ میکنه قشنگ بچه بعد میگه این کار به درد نمیخوره چی من برام نگاه کن اون برام نگاه کن نمیدونم این بر آها بکن تو بکن داره میاد میاد سلام بچه حالتون چطوره من محمدم و خوش اومدید محمد شو و توی این قسمت قصد داریم که بازی اوی اوت یا اوی اوت با هم با روزبه داشتیم بریم و روزبان قرار به کانالش رو بزنه و لینکش موقعی که بزنم این لینکش این زیر هست اینور و آخر ویدیو و اگر برای چند حتما like کنید یا اون بیلاخ باریکلا رو بزنید سابم که نره کامنت انگلیسی همتون دوست دارم اگه آماده اید بزن بریم خب خب رو بزن مرسی start the Hey, Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. خب تو این میشی یا من این بشم یا تو میشی من بگو یه دونه انتخاب برو هر سمتی که اون انتخاب بشی فلیپ لود لولش کرم اما تو داخل گردی من تو تو داخل تو بسی چه؟ تو هم داخل تو بودن میزن من بکرم کرم خوش اومده ای منم که هیچ که من کرم اینقدر این بازی انجام ندادم تا وسط شاخ با رفیقم رفت و انجام ندادم چرا؟ نمیدونم طولانیه خیلی بچه فکر کنم 5 6 part قرار 5 6 part یک ساعته داشته باشه OK OK. این بیکاره دیگه میاد میشه میشه چقدر شبیه تق... اکسن زندانش این شکلی هست زندان داخل Warzone هم این هست راست؟ آره راست آره، آره، نه نمیدونم زن باید دستگیش هم بازی نکردم میگه میتونی راه بری من نکن خب، اثر رو بیرون دست کشی عرب دعوا نکنی نیمدم خب، ها اوه بر دعوا اینو کل جام سروان سرهنگ چه؟ کچروانه؟ پارتی مگه؟ oğlum belli olmuyor. Ne görmeyeceksin? Tamam tamam. Ne olmuş fuş nedir? Benim baladan fuş verdim ama. Benim bir ince... Evet, bize kuatinde bir. Bir ince anı diğer birbirini. Bence bunu düzeltir. Buyurun. Bayarı savat Shit dude. That fight out there. Fuş dedi, ver aşkım, öbürüm. Ne, ne, ne. Yok. Yok, bunu bir damga vurmanız Ne oldu? Ne oldu? فکر کنم اینوری برو اون درست درست بود فکر خب رد کردی تو مثلا اولش سری باز گرفتی رفتی تو کاتسین برو برو برو با این سرهنگ صحبت کن سرهنگ سرهنگ درست دیگه بابا نه خود تو زود رفتی باز با همش صحبت ای بش افسرده گرفته Stay strong. چیزی نیست خوب میشه جاش فقط میمونه Hey guard وایسیم چون بغزیم میگرسیم بولم نده بیم بوش شم میزنم شکیت میکنم یا روزبه بیاید با وایسی منم چیز شم فکر کنم میام پاره میکنم بده من کلیدو آه قرارداد داریم برای زندان رفتن اصلا این بازی تکی نمیشه نه نه متاسفانه بر همین هیچ وقت من نتونم تا آخرش بازی کنم باز کنی دیگه بابا این چی مواد عروس میدونی یا چی میشه بکن خب برو داخل دعوا نکنی ها خودش خواست خودش بزن تو صورتش داشت دما حواس دماغ تو بشکونه دیگه خیلی با هزینه دماغ خیلی گناه مالداریش نمی حواس باشه بشکونه چیکار چون من نزدیکم حس خوبی به پلیس آره. ندارم نه تماشا تماشا کن تمام ای من کجا رفتم من گرم شدم نه وایس من وایس من میام اونجا اه اه یعنی همون زیباست نگاه نکن بجی درد داری اینجا آب بزنم به تو آره دیگه با چی؟ نمه نازت کنن که با لیف بشونن بس همه لباس ها بده دم زیاد اوه اما تشکیلات هم نشون قشنگ زندگی همونه که یوتیوب دیمونتایز میکنه مجبوری سامسونگ آره، حتی ما مانیتایز نیستیم در اصل خب صفحه تو نازک شد من کلوف شد اون منم ها سلام بیب این کاکاس جیل نه دیمونتایز میکنه بگم کاکاسیا فارسیش بکنم آره، مشکل نره چه فسیلاتی گرفتیم که چرا I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Not your floor. Keep going, butt cheeks. Oh, uh, my name is Jordan. Let's go. Get yourself. Get dressed. What about <laughs> Oh, مرسی. ببینم از دیگه رفتم. چی دیگه نگاه بکنی؟ یادم. همینجور نگاه بکنه Close up 49. nine. چه سریع پوشید Took you long enough. شل صورت هم هیتمن به این صورت نمیتونه واسه واسه کنه هیتمن که بابا نامستب پا میشه اینجوری میکنه آه انا دعواه همیشه تو اینجوری سینما دعوا همیشه Leo. لیو Look, someone wants to talk to you. Yeah. Who? I don't know, man. sobre uh, Solano من میخوام باشم ای اینجا بیا ورزش کنیم تو اونجا میتونی ورزش کنی فکر کنم حالا اینجا چیزی دیدم بفهم این چیزی هم دعوا کنم داشت دعوا رو بلش کنم بیا Who's winning? Me, of course. بدشون بیا با هم دیگه اونیم ریپی میتونی رکورد بزنیم اینجا بیا بایسته نه تو گرم تو پیش من بیا من اصلا تو فرق دارم آمودم ah, Let's get that ball. One. Maşallah. Ah, sen güçlüsün oğlum abi. Maşallah. Yine de tutuyor. Vay tüm. Hadi. E e e. No. Zırh dönemli Yani şey. دکمه سخته برو نگه خیلی جاسونه با نمیدیم هم ده تا بستمه هم بستمه این الان میتونی ای خودش بود بود داشتی ویلکم کام اون کلیک کنی رو آنالوگت کلیک کن بعد میتونی بوده خب بیا اینجا هم شنا برم آیا پس من برم یه دونه شنا یه دونه شکم شکم باید بشی کنیم کجا بگیرم؟ اینش بشی کن بود؟ این بود؟ باشایی تو زود داری میزنه لیکن دیگه نه تو خیلی سریع من دارم میزنم چند کندو رفتی؟ نه سه سه تهتاهه بسته دیگه بسه بریم بریم بهتر بکنم برسیم بودم با اینجوری تیکار کات بزنم حال بهره بیا اینجا دعوا بود بود دعوا دعوا I'll get دعوا. over that gap this week. Listen, تو این وری فکر کنم بگرد به این بیتو What do you want, Oh, new sure, fish? چی دعواه What's going on کیو here? دارم میزنم It's نه none این of وری your اون وری business. اون وری اون وری Now get out of here. داش اینجا نیست برو برو. Tough guy, huh? نه نه نه Are you looking for trouble? No. But I'll let you know when I am. <laughs> الان ورزشگاه راه نداره بیاد پایین باشه نمیلم بیا پایین سرمون داره میره خفته کردن دیگه آخ جون دعوا داشت خیلی دیگه دیگه دعوا میزنم It's time to play The fuck do you want? آبینم گفت It's not about what I want It's about what Harvey wants That piece of shit better be happy he's on the outside He might be on the outside Odobinem, odobinem. Adesso io trovo bene. Odobinem. Oh, c'è questo codello, il mosaico. Cosa? Ne frasime, ne frasime, merci. Baba normal merci yine. Ne yapalım? Ne yapalım? Benim o gengim burası. قدرتمند باز میرم برو شلا برو برو برو دمو بشو دمو بشو اوه دمو نزدیک اوه چک افسری رو میزنه خب الان من ترما بزنم اینجوری آه نه اینجوری برگی رو میخوام بزنم بابا بابا یا مارتو Ne ha ne fesi mer. Ne fesi mer, ne fesi. Ay. Ich bin mies animal. Oh oh mal. Fala com Paulo. Só pra chamar Fala com. من مگه سن کدای نخوردم که هم مزونه هم واسه من کدای خوردم اوردر دماغم هم شکست ان But we Stay the hell away from me, okay? Okay, مثلا فکر با من باشی اینا مثلا هیچ این مثلا مگه چیه میگه من یه گرگ تنها من نبودم پارت کرده بودم بابا تنها دعوا فکر کنم فکر کنم اورات بستن با کتک کاری با صحبت یا خلل کنی بزن بگم do کنم نگاه کنم Me neither. Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? Oh, you got a tough guy over here. Oh, Look like it. All right. So what are you gonna do about it, Gringo? How about this? Oh, Maşallah. Hey man, alright, shit man, relax, okay? Oh, fuck Nasıl kadın lan? Bu mu yandı mı lan? Benim de nasıl değil bu oyun göster Ölümü yan farklı düşünmüştüm bunu şu an. Evet, söyle. Senin tufam yaptın. Is that it? Hocam gazla olur oradan ben çıkar mı? Umat, Umat Berat. Yan, yandaş, yan. O çağ değildi ki. Yan. بیا بس باش نه بیا بیا نگاه کن ببین دیگه خود چون در رفتی تو چاقو داره بینه ملاقه ملاقه بنده او او او محمد اون داد بیارش کاغذی کنکن تیم دوست باشیم دندقه بگی دندقه بگی دندقه بگی میتونیم موضوع بزنش کنیم هشت دقیقه سرسی پرتا بگی تو بینیم کمی میکشم این چیه؟ بودو بینم راد دسته است مایدان مایدان مایدان برای بجا زدیم نه جا خواهی بیشم سر اوه o dominezi. O maşallah. Ne spielme. Hier passt du nicht mehr. Oh, kräftig. Oh, oh, oh. Oh, Kerk. Nein, nein, Kerk. Ey, Mann, da haben wir es nicht mehr. Ich neige. Hey, grab him! Come here, asshole! Come on! Come on, what do you want? Who wants to die first? Yeah, come on! Yeah, come on! Die! هر چی زودتر بزنه اوه بزن بزن ما چی میدونم؟ یه پدرش خورده ما بزن بزن چرا؟ نمیدونم واقعا؟ واقعا چرا؟ مرزه چنده؟ او پنج I hate those things. Love you babe Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. آه، آمپولی کرتوس جان اوه کاری کرد تو بابا تو فهم Be all right. Just lay down and Push, rest push. for a while. Yeah, yeah. Thanks. Thanks baby ای او منم نه من نیستم تو همه جا هستی که بابا برو دیگه من نیستم او من نیستم آه. کاکوسیه من بودم من بیشتر کتک خوردم I'm Leo. پرستار رو فسیم بر بگم شده میخواست تک باشی که برو Thanks. آه تشکر کنم حالا راحت من شاخ بزرم برو بشه I mean it man. خب What's your beef with that guy anyway? Uh, let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Ne bug this. Can you do me a favor? Like what? Something. What's that exactly? bumping, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get that's all. این انتخاب کردم اصلا؟ من همون Not interested. No, fuck it. I'll do it myself. آه خود میتونی؟ You can't just walk out of here. ده تا نگهبان We're both end up in the hole. Well, I don't have a choice. بسنانه دو اونجا اصلا بایسته. Right, you. Just don't get caught. حالا چون توی کمکت میکنم. Okay. keep your eyes sharp. خب آره ما پرستار میگیم بیاد حواسش تو چی چی بلنش باش تماشا بخواب فعلا بلند نشی یو بلند نشی اون خب، بلند شد بگی چه کن خب بلند شد اوکی I'll distract the nurse just watch out for her من زنگ میزنم بیاد یکی به زنگ بزنی بگه هنوز تو فکرش آقا بزنش نه بابا برش بکشیش من خوشم نیم ازش من بهش گفتم بیبی چی بهم نگو. پاشو برو بلند شو این نزدیک ببینم برو برو بیرون برو اون ور برو اون سومون قسمان من باید صحبت کنم یکی نهار چی میدن؟ به شما نهار دادن؟ باید بزن بره اون با من بزن یه حرکتی میزنم چه حرکتی میخوایم بزنیم؟ برو برو نیمیدن برو نیمیدن رفت خودش به زبون خوشه برو دیگه اونجوری نرو بلند شو قشنگ برو الان مربع بزن مربع بزن مربع بزن میخوام الان کمک میخوام این با تو نیستم با این با من این دیگه با من این دیگه میتونم ولی اون با خود اون با تو اون با من با با با خود با برو برو برو برو ریفل خودش خاک دسترت کنه تو پلیسی بهش پلیس داری ورشته بابا نمیره نمیره ورشته ورشته با کنچه یعنی ورشته برو خب. شانس آوردی یه موش سرایه نهیده دیگه خب دوباره میخوای زنگ چی کنم پیم کنم اوه اوه رفت اومد برام برو برو برو بکشش بکشش روش عوض کنم کمک که میخوام بیا دیگه زنگ بیا دیگه چی داره میبینه آه داره میبینه منو بیا برو اینو یه داره میشه من گوشتمه Please, boy, shut up, دیگه You were just served. بابا این کاروسیا الان یه دونه غذا بده دیگه نامن Come on. That portion couldn't feed a hummingbird. میدونم غذا was a snack. Sorry, that's all you get. عجب بلند میشم میزنم ازا آه برو برو برو برو میشه سلام مربع رو بزن به سمت چپ بزن آه. بودو الان اینجا بود بودو بودو بودو بودو صداش کنم برگرده یعنی اما موقع من رو ندیده اونجا کوره دیگه من سرگرم میشه بخواب بخواب بخواب تمام هلو بیب داشتی تشکر میکنی چای رو بخور اوه دارم میگردم من چیه؟ شکلات What are you up to? Nothing. Let's move. Yes. Sizin kahve başını da güzel olur. Mamuli başı falan yok. Kız gelmemiş. Ağrı değil mi? Sen ne mi kişi gibi kız gelmiş? Kız ne mi kişi? Ya da siyasından bezeyim. Yok. Ben bahşu. İnternet. Siyasından. Şarap. من دیروز خونه رفیقم بودم گفت دلم نه 200 میشه من میتونم It's my plan. And I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. اسم چی بود؟ من شروع میشه اسم چند تا چی بوده؟ sujo, sujo brasileiro. I want to Goiás. Voinas, but I was going to be doing Naxil, name Bassett. Elio. You didn't really have an escape plan, did you? What are You had an idea, I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. نه میگه Twice. موازی یه جد I باش don't know about that saving my ass part. درست I'll خودم give you تایید this. کردم باید موازی It یه did جد help باشه out. A little bit. <laughs> ده باشه. Vincent, a little bit. ادامه Right. راست معنی درست ولی خب انگلیسی خب تازه کار باشه طرف میگه راست راست امروز شد که به شب نباید کار میکرم آن چیز هم نایی بردیم تو باش بیرون دیگه الان چیزی بیاریمش خدا میدونه من رو داشتم چون داشت میگشت طرف کاکا سیوه اینجا چیزا خوش دیدی چیز میگه خواهم من اینجوری رو بری روف. You know I'm بیا پول میدم. ما اینو میخوام. تو باش اینجا. Чужина Hey, Fred. What's up? All uh, good? What's up, bro? What do you want? Got a couple of workers here. You need to change the scenery. Nah, uh, sorry. We're full. I'm mm-hmm. sure we can figure something out, right? Guess we could use a few extra hands oh, around here. <laughs> چیکارا که همه تو خارج اینجوری We don't have all day and we're eating right here سیانت هم بگیر تصویب شده See up there We need to get up there somehow Alright آره. یوتیوبه اونا خب قطعا نباید تو یوتیوب باشن من کدوم بودم آها این بودم خواهم اینو بکنم تو اون جایی که نباید بکنم بکن تمیز کن بینیم حرف بزن آماش آخه حسلی مسخره روزی هم نرم بابا آره این چرت نه خوندم پرت. نخوندم آقا این شکست Hey, guard. این زد My شکوند broom just broke. <laughs> اه، We'll don't just That is stand there. fine. Get a new one. Shut up man نه دیگه برو عوضش کن نقشه بود دیگه تو کار کن تو کار کن من مگو چیز میخواستم کن برم این کارو دیدی رو So, I hear you're the guy who knows how to get things around here. بپا خب Well, depends on what you want. من هوا تو دارم با همین که چیزی کسی چیزی گفت A record player. Can you help with that? آسینه Sorry, man. The only place with a record player is the And how much would that cost? Money won't help you here. Hani the only way up to the warden's office is to get caught up by the man himself. I think you'll find the way to get to Texas somehow. Karkon tıkarman tamşı. Onu bezan. Şunu şunu. نه نه برو اونجا بسی کار کن نقشه هم من بریزه برو برو من شنو بکن یعنی یه دونه نوش برام بیار Just stay here. All right. سخته آره. به جای تا کسی هم بیا بیا بیا بیا دیگه یادم نیست چند دیگه این نشستم اینجا سلام Fuck. Hey Mizana, hey Mizana, hey Mizana, bir ihtiyarım. Ben sarıyorum. Hey Mizana, hey Mizana. Yonako. Hey Mizana. Ben Yonako. Bana yere gir dedi. Neden pasaj? Ya. Çektir. Yemiş iyi bir Can I ask you something? What's up? Look, Isn't being a prison guard almost like being in prison? I mean, you're in here all the time with us. Are you being a smartass? What's with the attitude? Huh? All right, look. People have accidents here all the time. Sometimes they slip. if you know what I mean. It's easier being cocky when you're a guard here. What was that? Nothing. I'll leave you alone. Yeah. وایس همونجا وایس سلام من بوب بیام این یه روز این ولم کنه چون خیلی که همونجا وایس مخاطب همونجا بزن با چوب کورن همه با چوب با چوب بیا داش کسی اینجا خود نبود مگه میشه آخه با چوب دی شد دی شد دی موضوع رو زیاد بده اینو باید بزنم بریم نه یعنی ندید الان مثلا ندید اینجوری گرفت دستش نه دیگه کورن دیگه واو فیلم هندی فیلم سلام میدید بازی تمام شد حکم اعدام کتاب میفروشیم کاسه رو انداختم از خودشون کتاب فراموش نکنم یوتیوب گیر بیدید Sub-friends. Got something special for you to read. Hope you like it. Sure will. اونا که مانیتایزن اذیتشون میکنن تو هم باید شروع کنی همه مانیتایز نیستن که باش میشینی خب میشه اون موقع ویدیو رو اوکی میکنم که چون خلوت میکردم داشتم کارهای خوبی انجام میدادم چی میگی؟ خب بنان لیگ در میزنه درست آه باید نگاه کنم کار کن بودو بودو یکی داری میاد همون برو همون گفتم بگیش بگیم آماده ای؟ آمادم الان نه دايرة دايرة دايرة دايرة دايرة ميزانة ميزانة سلام خوبه؟ منو دیتور سلام خوبی؟ What? تو کارتون تو Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. No, no, داشتم میریدم. No, are you doing up this Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. ایشت باش ایشت باش نه نه خب باش باش مربع اینو بچرخون بچرخون باش چیکار داری میکنی؟ داره میاد داره میاد؟ نه الان که زود یعنی داره میاد ای داره, داره میره چی میگی؟ بازش کن بازش کن داره میره یا داره میاد؟ داره میاد داره میره یعنی ها الان میشه داره میاد داره میاد داره میاد داره میاد داره میاد داره داره میاد من داره منم که خواب بودم عکس چیه چند اینجا سلام نرو خب اونجا دارم داره به شک میکنه نه بابا شک تو بزنی؟ حواست وایس الان الان نه تو میام میزنم میدونه نگاه نکن نگاه نکن برو برو کار برو تو کار برس نه نه نه نه سلام خوبی چه خبر خانواده خوبن سلام برسون بیا بیرون خوب من دارم میام میرم همین سخته او من دارم میرینم یه سب برو برو دیگه کنده کنی Deliriyor مثلا خوب اینجوری تا تا تا تا نه نه خب ما مهارت زیاد این کار داریم میرم داره قشنگ میکنه قشنگ بچه من میگه این کار به درد نمیخوره چه مهارت نیا کن اون برای کن نمیشه این بر آها بکن تو بکن تو داره میاد داره میاد یعنی یارو داره میاد نه کم بوده کم بوده داره میاد داره میاد اومد یواش گوز فله اومد اومد اومد اومد Calma, calma. Vai sim, vai sim. Você embere, você embere. Ó. Mas na fala pra mim. Deixa Go to bed, inmate. I don't want to sleep. Just leave me alone. That's with Oh, I don't know what I'm بیایی خودتون نگاه بکنیم برام برام نگاه ببین اون برای یاد آه داره میاد اومد بگو داره میاد نه خب اون قشنگ چسبی رسید به تو دو طرف داره نه یه طرف شد خب، اومد داشت بیا بیرون حالا بده چک میکنه چک نمیکنه بخواه اینو بده چک کردم صحبت نکنم باش نه نه الان نه سلام دا بابا اینجا اونجا هم حالا آره دور چون تو گفتی خب بد نگاه کن نمیتونم یارو بره اصلا من چرا این چیز دور میرم این رو کنم من حالا بزنم اینجوری آره تو هم باید بزن بزن بزن صورت رو نگاه سراغ بزنی کسی نبینه سعید میگم بابا تو این کار حرفه‌ای شدی آره دیگه انجام بچه تو سیانت داریم تو زخیره داشته باشید آه داره میاد بذار باش صحبت کن چجوری صحبت از بزن اینجا باش اومد به شکر باش صحبت کن بگو صد تومن میدم بهت اینا باش صحبت کن دایره بزن دایره Yeah, hey, guard. What do you want? My bed's broken. What do, we what do you want me to do about it? I want Lift button. Hey, Leo. yeah. I'm just going there. Drastic. All right. Let's wait until the lights go out. روح خبر انا من بخبر انا لسه بس عشان مثلا ده الشروم بيجي ممكن دي خراب شعر منو کجا خراب بره lights out یه نمیگیره دیگه خبر بیرون کارمون see you الان واقعا سی الان هم دیگه میبینیم دوباره اه آره چرا خاموش شدن دیگه شب نم سراغ Hello babe Ready? Yeah Yeah Okay Okay آماده ای؟ یواشا برو تو اون تنگی چیره؟ خصوص آره چرا؟ خانه چی رو ببندیم؟ نه بی... نه آه نه باریک ای سلام It, nine. Damn, just smell, man. عیسا کاری ندارم نه من بیگانه هم برو برو نه سیف خوبه ولی بابه بذار بریم یه جا شد اینا بیا اینجا بیا کمک بیا اینجا Tu sreš v Imantejšu igri. Fişarbiden. Ali evet var. Ayının tuhaf benim ona. Velkan tuhaf benim ona. Finally, something to stop the fad with. Let's do this. Bence. Aa bak lan gümüş. Oh! Quickly. E bu da böyle That's you. Velkan ha? O da yağmurdu. Çıra. چرا دارم؟ چرا خود بایی نزدیک نوبت مار هم میشه بیکار فشار بده هزار میدم فشار میدم ول کنم تاب اون این صورت دادت بگیر برو سری برو آمدوی سری رد شد خب دست منه داشت نکن دیگه برو Quickly, برو برو آج از کجا میام خب همونجا دیگه همون هم بیا زودتر خاموشش بودو بیا بودو نه <laughs> میگه میتونم کمک کنم نه این میافتدی پایین ولش میکرد یه بار پشتت <laughs> Oh, there's nine dots. Man, there's a Long way down. Yeah. We're gonna need something good down there. yeah, we do. Hold on. Hold on. Wait Hold on. Over here. Oh, اینجا سلاخیه Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. Mm-hmm. All right. Let uh, Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets uh-huh, in here. Sounds easy uh-huh. enough. Problem is, they don't allow inmates in there. Uh-huh, you think we can sneak in somehow? Yeah, but we got to need to get a local lock. Once we have the car, we must have to find it. مثلا برگشتیم دیگه یه حال نشیم خودمون برگردیم پاس پاسمون سر میخوام خب برگردیم خودمون آفرین کارش بلد سازنده بازی کیه کیه میام ببوسم دستش دوستا فیفا آه نکن من با تو رو بکنم اون تو یا تو منو بکنم اون تو بره چون آسان یه ما میکنی من میکنم من میکنم باش نه نه راحت ترش کنه فرقی نداره خب الان چیکار کنیم کنیم این ما دعوا رو بزنمش آه یه دونه فکر من این چیزا خیلی ببخشید آه اینو ببر Hey can I ask you something? اینو بیار I don't have time for you آه اینو ببر اینو هر کی خواست ببر مفت Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, what are you doing? Get away from there, go on! آها بیا اینجا بیا فکرم Hey, man, I could use one of the cards back there. Uh, sure, uh, name and number, please. Vincent Moretti, 3465. Hey, kod ilk od Nope, there's no Vincent here, sorry. Ja nič, nis, mutfen You look like you're a smoking kind of guy. Well, I guess I probably Chibatski You know, I got a good pack right here. I think it's got your name on it. Ah, thank you. Why don't you go and treat yourself? I might just do that. الان مسکی هست بجای سیگار خواهد سرت یه جعبه سیگار سیگار خواهی نبست باشه خب داشت میزدم می چقدر سخت سیگار گیر آوردم بیا بکن برو تو ای، All right, let's Okay. cover you with sheets. الان کور شده Damn, it smells like shit in here. Shh, keep your voice down. Sure. نه مالی آقا نه مالی It's really bad, man. Really bad. Just suck it up and keep quiet. من Yeah, yeah, yeah. نه بابا It's still the smell, man. Shut دونه up. کجا داری میری دارم خراب اینو بده من اکن We need more sheets. دیگه جنن دیگه تو منو باید همراهی من چیکاره؟ باره؟ کن Hurry, put in more sheets. بخوای؟ بس دیگه نه مثل بس نیست نه من قبول ندارم okay okay. کافی نیست بگیرم دیگه بذارم مربع رو بگیر چیز میشه دیگه میشه قایم میشه دایره هم بزنی که توی پره یه دایره بزنم بزن لیو stay put in there فوش بزن بگم قایم شده اول بگیش رو سرت آقا رد نمیشه نمیده من ندارم نکشی یا بکش خود بشو Okay, see what we have here. All right, looks good. خب، Get out of the way. تو ببریش؟ خب دیگه خدا حافظی با این یعنی <laughs> دیگه داستان ساخته شد خب این گارده رو من باید داستان کنم آها الان بید اینجا اینجا محصول خودمه کار خودمه اینجا نکن دعواه Hey, you think it's okay what he just said? خوش مادر What'd he بده say? He said something about your mother. Well, And let then me I'll tell go- you, what's your mother? it wasn't pretty. Hey, hey, asshole. You talking shit about my mom? <laughs> Give a shit about the fuck you say to me? من دارم میام حواسم Come on. Come on, get him up. Come on. You little bitch. بزن آها. بزن بابا اون نه بازی چی چیه Break it آیا up, پلیس هم guys. دیگه رو میزنن Stop. Enough. Get out of the way. Come on now. Get off each other. Stop. Gönder bakın. Bunu bunu bunu. Onu ben hiç koluna tezeyim. Tezeyler bak, ne ineceğiz? Hey, you're not allowed in here. Ay tuhaf dedi ya. Oğlum derim bakın. Ne ne kadar borusaydı ki. Hiç koluna derim tamam daha boşuna az. Oh ya. Bu da bu. Hiç bilmiyorum. Bunlar var da onlarda. Oysa ben davranı robot ne zaman? Aynen. کسی سلام میتونی فکرم در بکنیم بابا همون دره دیگه اینو بزن زمین با این اونم انگوله چنه نمیتونی انگوله کنی برو اینجا فکر کنم که خودم چی کنم آه یه نفر هست هست هست ببین حواس باش دشمن تو رو دارم ببینه داشت نمیتونم بازی بشین آه رفت رفت بود بود بود بود بود بود اون یکی این یکی این بذار من دعوا اینا رو Hey, بندازم you think it's okay what he برو just قایم said? شد تمام What'd he say? He said something Well, about your I mother, was and let me tell you, it wasn't pretty. Listen, Shit, Hey, I need to get hey, rid of that asshole. guard somehow. You talking shit about my بودو mom? بودو I دعوا don't give a shit بزنید دیگه What the بابا fuck you say to me? fucking mom. اومد Come on. Come on, get him up. Come on. You little bitch. داداش خوابی دعوا شده What the hell? دعوا دعوا Break it up, guys. دعوا دعوا دعوا Stop. Enough. Get out of Oh, the دارم way. میزنم. Come on now. الان شی الان اونا یه بده Come on, hand me some sheets. بده Yeah, yeah, yeah, I'm coming. بدو نمیگیرم بگی بده نه پا بازم بده یارو جالبه نمیاد این برای نگاه کنم خب قبلا نمیاد یه دونه بده دوباره بده دوباره بده داشت بغل هستی دیگه اونجا بیاد دیگه رفیق هرچی رو برگردیم دوباره بدم هرچی رو برگردیم میخنده <laughs> خوشحالی؟ داری ما فرار کندی چی کاری نداری؟ آینم خرابه هیچ کم نمیتونم روش کنم خب تنها درست کردیم بریم پایین با ارتفاعی نه پارچش خب شد ما تو دیدی <laughs> آره یه خیلی کلوف بود ولی دراز بود <laughs> بریم یعنی زیاد ارتفاع واقعا نداره ارتفاعی چند تا یک دو سه چهار پنج ما سه تا انداخیم پنج تا پاره کردم فکر کنم یه جوری ساختن سر <laughs> برو برو برسه بایدست بداشم کردی برو بینو برداری با برف نزن در سوراخ نگاه کنه نمیاد خب. آره، خب بپر پایین بپر آفرین بپر ها تو <laughs> نمیدونم کی بره پایین خب، نره بابا چرا خوب اینا حقته گوساله ah, دیگه یعنی گام میری پایین دیگه برندتر بفرزن کسی ان دیگه کسی ان ان همه ان can't see shit down here <laughs> چه برای من بیام من اونجا نمیخوام بیام ولی باید برم فایند فلش وایس با وایس من بیام دعایشو ببندم من بودو نمیتونم بیام بابا باید یه فلش رایت نباید بخونم بیارم خرابه همین هم شنام قطعا آره لذیذ دیگه بیا نور دادم چجوری نور دادم دو کوبیدم روش نه ایرانی تلویزیون آمده خراب خرابش این ایرانی بوده ایرانی بیا میدم این آب شده اینجا بیا نه خب ببند دیگه اون آبش من نمیتونم نه بیا بچرخون دیگه اون یکی رو دیگه برد نیستی؟ نور بده ای بخدا نور آه نه Hey, the water's being اون drained. رفته چه See if you can find an opening. نه انا با اون تموم من برم تو هم Oh, god damn it. This water smells like shit. Ah! Well, it is shit. Are you being funny now? Bottom down. No, I'm just stating facts. You're wading in actual shit. Fuck you, man. Yeah, yeah. That's too forced with it. I need some light over here as well. Just get some baby in a over here, Leo. Looks like that one stopped the water. Oğlum bro, yüz yıl ben öldü yer diyor. Yüz yüz yüz bir adam. Şimdi bunun canı öldü niyesin tatlı gidiyor ya. Bir canı var. Vincent, hand me the flashlight. Let's go. برای من چی بخور من میرم تو بیا با من ای بیتر تو قصد جون من جایی خب ببر خوب از نمیخواد تو به سربیلجویی قفله بدون من که نمیتونی بکن توش با چرا نام کنم نکنی هم اصول بزرگیری علی بلد نیستی با سنگ داری من با چوب زدم قفش کنم تو سنگ سه تا ضربه زدی چوب که داداش یه به کارهای عملی احساف میشه It's locked. Bessie, help me. سه دو یک Let's just hope there are no bats down here. Probably is. Yeah, like I said, let's hope there aren't. <laughs> Me? I'm not scared. من know whatever. من نمیتونم کجا من من گم کردم بیا بیا من نمی بیام خب میگم خب بیا ای من بیام کجای زن بابا بیا اینا برای من با جلو تر برم نوبه سگ داشتم خب بریم تا دیگه نوبه سگ اون باید چرا میدیم برای این یکی را این یکی را بدن نیستی میگم نوبی در طول خود نیستی این هم از برو این سوراخ اینجاست این یعنی سوراخ برگشتی نه دیگه دیدی؟ نوبی دیگه چی شد؟ نخوندم همونجا <laughs> میرم نخوندم این مال من بیا کمک میخواد؟ نه اوکی دیگه برو دیگه برو بدون من هرگز چی داشت واقعا این زور میخواست اوه یکی سخت ببین الان یک اشتباه انجام هر دوتون با هم میمیریم و اینجا بریم بالا اوه دوتایی میچسبن به هم تو عکسش دیدی تبلیغات نه فیلم ها زیاد دیدم چی به پشت من نگاه نکنی پشت به پشت پشت به پشت It's never gonna work. Shit, Relax. Relax. It's too high, man. man. You should do this. You know, you You're nuts. Easy now. It'll be much quicker if we go Yeah. at the same time. Si. Yo. Dale, pase, pase, what? Ya wala. Ya wala. Ali. Puan lige. Whoa, whoa, whoa, slow down. Yavaş yavaş. Yavaş. Ağırım kadar relax bir یواش یواش ریلکس باش بایسا با هم بریم یک دو سه یک دو سه یک دو سه سه سه سه سه یک این ریدی که او آها هم لیست خورده ایدی؟ ازالت میگه بابا چرا زود میری تو بازی نو شوش آه کی پایین من دو این چه حوازی سنگینی دارن تو باقی دیگه همشه دارم نمیتونستن هیچ بیان بالا آورم بالا نمیتونم خب بسته هست بله برگردیم پایین خریدیم بپر پایین Are you fucking serious? میکنی آره سعی خسته جون هر دوش There's بگم only one ببندیم place you can get that, the workshop. Yeah. پات اینجا باشه گرام Damn میتونی it. خیلی بدتر با دیگه خب برای ما بریم پایین I guess it's the same way down, right? Yeah. بیا. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. <laughs> Shit. Shit man. دارم فشار میدم چیکار داریم که آبی نشون نده دارم من پایین شون باز او شوره گو خودت میت پایین دی آخه کیوسش این همه رام تازه برگرده واقعا بسیش نیست ولی خیلی کاتسینش تو داریم نمیشه کاتسینش آره. بذار رنگ گیرم آقا میشه شده چی بود؟ یعنی دست مون ماست نه امروز اتوماتیک نشد 160 هزار تومن کلا ماست یه موسیقی تومانی بود تق بود آرژیمینش ولی هم خب اما چی دوباره من داری؟ من نمیدونم من چیکار میکنم اینجوری هر کن من واقعا ما بودم اینجا؟ علی علی Gotta get the wrench before we leave. No, no, no, There این یافم میشه آه. یه دونه بکن تو یه جا بیا اینجا غیر آره. حالا اینو نه یه چی بکن تو. یه چی بتونیم پیچ گوشتی پیچ گوشتی. من که دیگه قطعا نمیتونم برم داخل نمیتونم ده بیچگوشی دست داره؟ هیچ گوشیه؟ ببیش تو ببیش تو ببیشونش برای شد برای شد کنسل I just have a quick question for you. داشت کنسلش What day is it? من بزنم نخوندم خفش بابا A drill buzzer. Nice. بیا دیگه داشت بیا دارم فلاپ کنم بیا داش کار معدنی دارم کار معدنیش پول بدون نمیدارم من برای خودش خدا او اینجا هم کمک خب بگردی حاجی میره بدم به تو آنا جای کجا اهل تو بنی رد شو آره آره هم میذارم بکن غیر فعال کردم اونو پایین بیا پایین بیا پایین نه پلیس نه بعد جلو میگرفت اینجا بازی کرد بیا بالا نه آره بیا برو این تو اون تو اون تو اینجا بابا اون زود اون زود آره بگرده بگردتت آه تو هم برم خواهی بیدونم همه جا پنجره داره چه جا داره وای وای نبینه منو بیا بیا بیا نمیدم کرد کجاش تسنش میکنی دیگه یعنی گوشات شد اینجا چی؟ میگرد اینجا من میام نه بزن مربر بزن Hey guard, خوابیده؟ من باز میکنی سیاه من دوباره Guards, there's What is it? مادر دادن شما برو برو سهر داشت داره میده برو برو برو برو What's going on? بزنمشون No, whoa, whoa, whoa. Someone's about to get hit. You need to check it out now. Let's go. All right, step aside. واقعا؟ باور کردید گفتم یه رقم داره فرار میکنه از اینجا. باور کردم. اسکلا. بدبخت. بعد اتاق من دارم میگردم این بنده به اون شک کردم داشت به فنا رفت داشت به پا هم گفتم چیز کن بکن بده به من یعنی Did you hear me? I said up against the bars. بیا این میشه وایسا نه نه آه همون میشه وایسا بیا بده بده بده وایسا بزن اون رد شه صندوق دست میدی بهش نه بده من من میکنم الان توش No, can't hide it سلام چه جالب هوا چقدر خوبه شبیه همون جانیه <laughs> چرا خواهد دیگه شما نگشتی بعد جدی دست بزنی بروجه شوخ نکن برو خونه تو سیسی لازم نگی بیرون ببینم تو بارد بکنم همون جانی خدا خب بریم بدون کارم برسیم سلام به خاله برسیم من <laughs> باشه شب بریم که زوده دارم همه رو بریم بالا اون ملاقات اون بیبی بیبی بیبی سلام <laughs> آقا زنده جای این کارا نی Holy shit I man miss you too. بچه هم داداش داری باشه خب دلم تنگ شده بود واسه اشکی شوه Linda, I got a plan to Thomas. get out of here. Good. What can I do? Go. Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Hey Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. This guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet, but I'll find out. Okay. Okay. So, how's Alex? شنبه می پارت بدم ایشالله خدا میخوام سه پارت تمامش کنیم یه پارت من میشه هفت پارت نرسه دیگه Gazeteye de kadar videomuz var biz sana. Ay kana. Okan'ın ilk satı payına kaçı zaten. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Oh. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah, I got us a new place. We should be safe for now. you Son of a bitch. Hey, eh, fortunately. Baby, baby, We'll get through this. We just have to Wow. stay Hey, focused. why are you still من waiting? سینگلم Nobody's coming for you. <laughs> Maybe she just missed her کسی flight. نیومده ای I'll بابا wait some more. No more دستش visitors coming. کارته آره You want to make a phone call, or you want to go back to your cell? دو تا مثل جفتش I'd like to make a phone call, sir. کثیف شه Let's go. ای Let's بابا go. این زنم حامله من که زندانم این زنشه بود؟ Yeah. آها این زن Where'd you hear? من تو Because زندان I'm at بود home دیدی expecting our اما baby. تازه دیروز اومدم آره بابا دیروز پره talked about فکر this. نکن No, you've talked about this. چرا I دنبال didn't من have to آه say it ناراحت all. هستم You're in بشین خیلی prison. دوره. I'm gonna be out soon. <laughs> Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. But I need to take care of the خیلی Harvey ناراحت شدم situation. چرا من احساسی کشین چهره You برای killed Gary. He was my family. My من old درم brother. دیگه نمیام خونه بخوام نمیتونم به زندانم <laughs> این پنجا خورده میشه نه بابا چه خبرشی؟ oh. آقا کرد برم خون خودت و بچه تو همه رو یعنی چی؟ زنم بابا بکش زن تو تو نه اینو بگیری There's nothing to hope for. It ain't happening. What is good? دو تا با دو تا باز میشه بهش لغ کرد نگرفتم من قدرت اوت اصلا آخری که ولی کرد اوچ اوچ فشار بده هزار میدم اوه یواش یواش یواش یواش هرچی خورده بودی خورده اوه ماشالله میز بخوریم آف گرفتیم پایین تنه مجیشی مخالفم بهش بپر ها بیارش بکار نید میبرم دونه ما تک بابا اون تو اون بر بابا اون آره بدش کن برو من نه برو من تربیتی نه انداز رو من میشو برو مثلا اینجوری بریم حواست نباشه اینجوری تاف بنده پشت خب خم میشی خب الان اینو ما واکنیم کنیم بکوبیم با هم دیگه خب صداش در میاد باز با صدا رعد و برق oh, اونجا تا من یک دو سه بریم مانگاه بریم time. که اول نور بعد صدا رد و Listen. It's working. Just a couple more like that. Bir dur. خدا لچ کن بزن لچ کن خدا یاد این اصابش خورد خدا یه دور دیگه میشه بکوبی نه ایمد بیرون Bug. if o yeah. Olha o tower? Yeah. Decider PowerPoint. Alright. Deci semniz var arkadaşım. Hey. Watch out. Bir iş yeni bir yapayım, bir yapayım. Sıfır brr. Ainda foi mais um, não? Depois ainda foi um. Nem me nem viu que era. Exato. E. نه گردنش شکوندم نه خفش کردم که مرد این کی پلیس کرده اینو پلیس زندان دیر نگاه نرو خب مشکل نمیاد دستگیر رو میکنن خب خوش از اول دوباره میان داشت برو برو بلا بگیر یا سر کلی من بارو رفتی یا نمت من الان گلی هم میشه باشه الان گلی هم باشه شدی حالا لعنت کن حالا میخوای بالا بزن بزنمش زوری دارم با یه دست آره با یه دست حراتون زوری بریم بالا داشت بریم چی دو, دو تا بریم مثلا یه دو رو برد میشه اما این برای خامون این رو بدم فرق نداره درست رو از بدیم یواش بابا این بود خدا من نکرد هیچ برنامه‌ریزی نمیگه بریم من وجود دارم سر رد رو برقم بس Ey naqsha naqsha naqsha naqsha. Iron dore, Iron dore. Baba. Iron. Aysin Iron dore. Balanos. Ku Pacific Ocean. What I wouldn't give to be there right now. Peki modern telefonu? I've always wanted to go to Africa. İran. İran serzemin işi. Benim. İran. Ya benim too. داداش یواش دیگه شام نمیدن که بیا شاش یعنی تو هم بالا من پایین بریم بالا اکثر ما بود فرار هستن دارم پایین بابا میره خب، بریم بالا بریم اینجا بیمارستان خانم بود پرستاره آره خانم هی بی هلو بی تو زن داره مردی که خیانت کنه داداش تو چرا میگی اون چیز من خب با دو نفر میخفتشون کنم آماده ای؟ من رو چپی تو راستی سه دو یک اوه این آدم هیچ پنجه میدیم بالا میرونه نگه باش تاپ بزنیم بهش او حواس به روشه اوه صندوق اوه دیگه فقط بری بهش من رسیدم داشت خب چیکار کنم اون داره من نگاه میکنه بیارده منه بیافتم دیده بودا یعنی که مورده بوده یه دیگه واسه که چرا غرود نی من رو خفتش کنم بیا پایین بیا بالا نه بیا پایین لخشم حالا آره، مهم نیست بیا بیا بیا چرا لخشی وقتی این اینجا هست یه دونه برده بریم یه موز برده بریم از اینا بابا از اینا موز یه بچه یکی یواش نه یه بیا من بیا ای پارش خب، کن پارش کن پارش کن او مردن کبوتی اون چنگیزی بود دوست دیگه آره، آره، آره. آقا پارو میشم بیا بولو بیا سیر میزنه هر کسی زیر بزنه خره بیا بولو بیا بولو بیا بولو نو ها تو میتوانی آه ماشاءالله بکنه آه اینجا برد کنم او اسنایپر نمیتونم ما رو بزنم اونا دیگه چه نه من با رایفل میزنم من تکسی میزنم من یه اسنایپر یاد نمیدم بدو بدو نکن به این تیر رایفل بدو بدو نگاه سنگ تو مورد کرده بدو بدو بدو بکش بالا اتوماتیش رو فاش خودش جداش که نادیره که اون بمیره من راست کنم بچم اوه اه دوباره توی که هر جا میرم هستی اوه چند زمان گفت این گفت میره من کله شقم با اون دماغ زیبام سن همه رو ناموز که کرگدنم هم شد؟ همین رفتی نرفتی؟ آره دیگه زندان به دوده یعنی اینجوری که قرنیز بشه قطعا حرف اینا رو گوش back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back-to-back thing? Yeah. What about it? So, Did you really do that when you were a kid? no. <laughs> <laughs> I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you told No? just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked کار رو دوست داشتی نه تو راست رو using everything they've got. We have to be careful. I'm خوش گلا بزن چون یکی اون یکی اون یکی رو میگی آها میگه زوم تو یارو ببینی آها لاب یو یار برو بالا حرف نزن گفت نه سر کول آدم حالا بریم من بریم بالا بریم بالا خب پلیس اومدن نکردن بدن او با نه خیلی زدن بخفتشون کنیم فرق بیا یه ریم یه قایمه تو جایی که میتونیم قایمه کرد شده رسیم تا اونجا که خفتشون کنیم تاف این کم مخف کن خواهی جازشو نبینن ها بابا من خودم به بطمن به بطمن بریز بریز بریز نبین نبین نبین خدا نه نکن آقا میشه میشه بخیم آه دو دو نفر بین نام با خفتی میرم میتونم با کمکت کنم نمیخواد بابا خب، چرا خب با این پایین دو این رو بگیر من تنه دیگه وقتا این نمیتونم دو برو اصلا نره چون؟ ما خری برنم داره ندارم <laughs> داشت قاسه برنم تو سخت مثل تیر میاد بعد اینو جواب میفهمه Damn. How many cops are We got men here, here, here and here. I need you to get Johnson over there. I backup Maşallah sen. Uç uç. Yok. Allah inşallah. هو كان اینجا؟ برو برو راحت باش بعد که نمیخوام بریم اونجا یعنی اسکو نمیگه بریم اونجا انشالله زیر زیر پل قرار بشیم ببین آقا اینو نشه سر او عثمان قدش ما رو ممکن Catch him in the morning. دیدن کافال دیدن خوشتی همون هرفی هرکی رو میکشم وایسا میشه که من نرسیم کنم یک دو دو سه تو پس میزنم هم راحت میکشم طرف بدون درد خون ریزی میکشم این Ah, دمام dá داره بوده من هم داشته من هم نه دیگه قطعا هر نیست که با بریم اسکی یه من بایت باید شد رفتم توت من اندوی شما سیسه میشه پولیس بیسا میخورم نه دیگه نه من سیسه ریش دارم آشه شیف پولیسان تو قرار هر دفعه تو قطعا لو رفته یعنی این آدم بریم خف کنیم اونو بزنیم گروه من که نه این آدم بریم پایین بریم من راه تو رو بیشتر ترجیح میدم مربع بگی داشت راه تو بود نه برای من من راه تو رو رو تو بود من راه تو رو برم تو گیرون تو برای من قبول کنم تمام خب، خب، من راه تو رو ترجیح میدم تو خب، بودیم من راه تو من راه تو رو یعنی تو هم راه خودت ترجیح میدی باش من با راه نمی شدم خب چرا اون رو کشتم با این لباس برو من با این گفتم بازی یک دو سه شل کن شل کن نیست پاس خیلی نه نه مربع نزد گاوی ها گاز دادی مربع نزد گاز دادی <laughs> من من من عجب خری افتاد که ما فرار میکنم یا من با عجب خری مردی؟ نمردی میگم من گیر بکنم اولاوی دارم فرار میکنم چرا گاز دیو؟ تو گفتی مربع رو بزن هر موقع گفتم مربع رو یادم هر موقع مربع زد Barão! Oh! Mas, mas segue, segue, me deixa burro! Mas segue, segue, me deixa burro! Erol muhtarif be. Müşterek segue numara da. Şuna mas segue, segue. Yere tumbar mı yere tumbar? Ha? Bu ne selam ya? Çay ciğer mi diyor buraya? Eu vou devolver o chute dele. Aí na água puta bola, o lixo se olha. Sabe que não viu? Draft şişim anı kadar. Oğlum çakal. Tülesi. Yok mu diye. Bu da bu. Ama siz sakın. Sizin ne şu çelo? Gel gel. Tamam. Tamam. Tamam. Ben ne koyayım? بگیمم من مثل قابل نمیگیرم بگرد حرفه ای پرفکت اینجا چیه تا تا تا تا تا منو آه نه سگه رو بزن بازم شیت من میگم مثل سگه سگه ترسم اوه کریستال میخوام اه عربي عربي ابازيك لا هنا ابازيك انا نجيب ممكن واه شيء خطر Just tell him this is the deal. You either take it or no. Got it? يا اخي هذا ما يقبل ينزل السعر. انت لو تشتري لو لا شيء غير معقول. احنا نتحمل الخطر هذا لازم ينزل السعر. يا ميت شو يعني؟ لكن انا ما فهمت. Price must come down. That's not gonna happen. But listen, it's not gonna happen. Harvey, I need to talk to you. Wait. got it? It's important. You need to hear this. داشت اینا بازی رو بالا می‌برد. Look, <laughs> take the deal. یه بازی اصلا هیچی نداشت فقط چون کرکترسی سیاه پوست بود رو هم رو نه نه What? I just got the call. Because Ahmed was in with the dead. guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing. Sorry, boss. Look, Sean. We need to find him. Okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now. Not my problem. You just need to I'm find مشکل him. من You نیست. got it? I don't give a fuck how. Just make it happen. Yes, boss. الان فاکی مثلا چیکار میکردم مثلا بگو چجوری خب فاک هاو چیه Price down or no deal. Okay. آه No میخرید خداحافظ بابا. آه گفت نه اصل نیستی گفت به درک پاف پاف یه گفت اصلی و من به این قیمت نمیخرم براش مهم الان دنبالمونه؟ آره دیگه توش بدم دیگه این مملکت رو ریختیم به اختلاس که نکردیم قرار کردیم جلو من چی بود؟ جلو تو چی بود؟ پوشش سخته نشده Depois você produz, se I'm hungry. Me too. تهش I even 2013 missed that shitty food we got back in the joint. بس زنه نوشت Wouldn't say I این miss کرده it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. چون در راه مختلفیم خرس گرفتم یک چجوری Man, دارم I'd die حرف for a می‌زنم؟ burger. <laughs> بیسیم داریم Let you know if I find a burger joint. برو Yeah, you do that. برم برم کن داری برمیگه راه تو خبر داری که نه داشت ایشون راه من بود من من رفتم و من برم ماهی بخورم تو تو بیرم وایسا وایسا بیام اوچ دردخوری نکن من رفتم بیرم وای زودتر بیشم ماهی خوبه بله، مغز خوبه بخصم رو به انار روش دونه بزنی قشن عشق میده ترم خواست ای بابا گرونی بیا زورم نمیرسه اومدم هزار میدم فشار میدم بیا وایسا دیگه خیلی آروم حل از این کمتر help me out of حفه از ما بلش نکنی بلش نکن بازه به مرد سرم وای وای یکی اونجاست چون مایایی به به چیز گرمایم دست check it out. Maybe there's something to eat there. All right. All right. You ever go camping, Vincent? A few times. You Ik had mooie dingen die ik it, but... The old man? Nah, my old man. Wel, And you like... Gosling, yeah, he's one of Now Een you Nou, Gosling is... Dus nog op boven برای اینکه مایا رو مثلا اون مایا اومدن این ور من اینجور کنم بیارم سمت تو گرفت این رو بش خب داشت چیزی داریم بگیم ما دست میخوایم بگیم ایشو فور میخوره به نظر گم شد بیا بیا بیا آتیش روشن کنم آتیش روشن بود آره. خب، خود بکنم باشم چیز شد Zero داشت میبینی کمپ اینجا یکی چند دقیقه اینجا بود یک ساعت میشه بهش نمیخوای بیای یک کمک آمدی من فوتم نمیاد ماهی داشت ماهی با چوب بگیری خوشنمه تیش پیره بخور برو فوت کن ماهی بگیری بریم روشن نباشه چیکار کنم بزنیم گرم شد به تو فوت کنم فوت من نمیاد فوت bet I can make a spear with I'm gonna need some more wood for the fire. I'm gonna need some more wood for the fire. I'm oh, gonna need some more wood for the fire. Almost there. I'm gonna need some more wood for the fire. ايش تعمل تيسكن؟ اول روشن شد دي بس. نكون اینجوری ما بگین نکن. اوستش کن نفس. میگم بیام سمت دو بگم سمت باز کنم. یا. یا. من سمت چی مایه نخوندن و خواست تو صورتشون به نزدیک هم دیگه شیم که قشنگ این گیر بیفتن گرفتم خب تو برو چوب بر خود درست کن تا من بیام چی مایه هم گرفتن تو یه تیکه بچه ما مایه باشه اصلا نه اون آبشار آبش مونه دارم حتی آبشار بمیره این اینا اگر نه آره مردن که خب، این میذارم من داغ آخرسم I'm gonna روشن need some نکردم more wood for the fire. Just a little more. I'm gonna need some more wood for the fire. I'm gonna need some more wood بسیم for به the شیر fire. خوردیم ما اینجا این روشن نمیشه نامر بیا واسه و منم نمیتونم این نمیتونم بزنم رو زمین که I'm آه gonna فکر کنم need من some نگه more دارم wood for the fire. I'm gonna need some more wood for the fire. I'm gonna need some more wood for the fire. شدی چرا روشن نمیشه باید خورده یعنی؟ چی اینجاست؟ آها ما چوب برنداشتیم خب دیوانه دیوانه باش خود این نمیدی این چه بسن این من ماهی باشم برای چوبا آوه این ماهی به من بده داشت ماهی هستم اونجا که بود هوا در این آب در این آه برو بی خاک سرس کن آن گرفتم بری شد بزن مهمو بیارم کتو بی نیست گاهی چه روشن کرد نوکرم نوکرم خب، نوکرم بیشین تمام بیار حاجی میدونه برش حال نمیده که آره بابا این مجبوریم داشت با پوست هم کنیم نه دیگه با پوست دیگه خر دیگه با پوست بخوریم شد میکنیم بعد قشنگ سرخ میشه قشنگ صفا نه خوردیم نه بیشور محیط زیست آدم نیستیم که That tasted like shit, man. Shit, man. You know it is what it is. Yeah. دیلی این یعنی این تا تمام نشه ویدیو دیگه نمیذارم که ویدیو آماده خیلی دارم کلبای زیادی گرفتم با یه سری آدم ها چی؟ چی؟ کلب یعنی یه ویدیویی که یه نفر میگن توش هست همه خب، کلب البته تو کلب میفهم یوتیوب نداری ولی اگه تو یوتیوب داشتی کلب میشه آقا بگیر چی رو پشت پشت کنیم خب، دستت خب، So you ها؟ to work in a how should I put it? ما مثلا تازه سیستم خریدیم مینی نداره داره سیانت میشه این <laughs> نگاه میکنه دیدیم <laughs> چون خیلی اینجور پوکر فیس افتاده تو این ویدیو اوه خونه خونه خراب چیز یعنی که خونه که داشت بیا این بر بزن کار من نگیری ها از اون بعدم با ویدیو <laughs> بیا فشار بده منم هزار میدم Go for مردم بهش خساره داریم میزنیم مزرعه آره چه خونه ای داره سه ساعت من بازی میکنم با اون شب بزنی پی اس بود آموزش گذاشتم کشون بالا هست آره. این هم هست آره آره درسته داره اخبار میگه مفارقه آخر ویدیو نکن داره میگه ما فرار کردیم یه مش گوساله فرار کردن حواستون باشه شاتگان منتظر بیا من منم میگم نه بیا بریم من همیشه میگم بکشیمشون من مخالفت من دعوا من میخوام بکنم نه من میخوام بکشم نه ببین دو راه داریم این خیلی مخفیانه بریم دزدی کنیم یا راه تو بریم بکشیمشون نه بکشیمشون حالا بکشیم که بریم میسیم خفتشون کنیم هم بکشیم یعنی تو راه تو رو بریم من با کشتن علاقه داره سگ خود بریم مربع میگرم حله بریم بکشیمشون بریم اون میزنیم تو زندان بریم بکشیمشون اینجوری بریم بکشیمشون ولی شاتگان داره بکن مغزتو نتره کنه بابا پلم میدونی نمیشه چون شاتگان داره من در میزنم تا اینجا برو برو اینجا بابا اینجا اینجا اینجا اینجا آره چی شالو برم تو منم برم من در بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا من بیا آره، بیا بیا بیا هم بیا همینه دیگه بیا بیا دو منم بیا بیا بیا بیا تو مرسه دارم تو قایم شو شو نمیخون من بالا من ببین نه نه نه نه نه نه نه خب من او نه ترسی من دوست خوبی هم یعنی زندانی خوبی هم دارم میم دارم میم داریم داریم اومدن اومدن هر دوتاشون اینو تو خفت بیا بیا من دستم من تسلیمم برو باش برو دیگه بیش زد منو چون این گرفتی میگم اونو بگی بابا تو چی آه حالا تو دست دیگه بلا اصلا من گرفتم خجالت ah. ah. بیش مال ولی من کشته ساعت هم داره ساعت کام گرفت همین برم ببندم بد بد کار بدتون فکر کنید اون پیر زن پیر مرد بدبخت گناه دارن تو گفتی خورن خب. بخورن خواهش تو سرش اون کلاه رو میشه گذاشت؟ من خیلی آره. علاقه دارم کلاه رو بذارم تا می یکی بذار میشه؟ آره بایستن اون یکی تو بذار حالا میشه همه مردان برم آه هم نمیچ میبرم آینه شیرا کثیف احمد دوش پیر مردم دیگه چرا راه نمیده بیا بیا تو بذار او صورتی هر بذار میبری آن چه بدت میاد؟ <laughs> چه قد <laughs> بدت میاد؟ من همین میخوام باید بذارم بمونه نمیشه؟ <laughs> نه متاسفم یه عکس بیا عکس نگاه کن قیافه خب، یارو یارو یارو پشت پشت کجا اینه اینه بابا اینجا بیا پیش من اینه اینه اینجا این اکسه رو ببین هلو سلام مربع اومد درست چیه چون بیشوری بزیش می خونه یارو یارو خف کنی بعد چیکار میکنی نرو تو لباس چه بزرگی اینا هم تاز برگشت یه تاکسی با بگیر برای رفت آره منم میام نگاه نکن <laughs> منم میخوام دار نمیشه نگاه کرد نمیشه بشینم زوم کن اوه به نظر من من من من به کجا دست میدم بوتیک اون تو آره منم من من من خب یه تاکسی میگیریم تاکسی به در ببند گفتیم بخوایم به بخواب الان میازم سفته اوف واسه من خوشکلتر چرمه برای من من جنگی ام چی از سه داری جنگ میشه دیگه الان لازم آرش کن چیزه این هست بریم الان پلیسا میزن سرم میگه گت تراک بریم تراکو بیاریم چی بیاریم تراک تراک شوف تو صبح زندگی کنیم بریم چقدر بزرگی بینامونشون هیچ صاحب بینامون کی اینجا شده happened about <laughs> چه گانیه شاد گان ای گاوه سلام به بذار من بذار من سلام کنم بذار من سلام بذار من دیگه من دادم ای بسی بخوری شایدن دکت گراس نو خودتو لتو بیشوز ای صاحبشون رو کشتی انا زیر من خودم بکشم میخوای من تست کنم بنا کن ای گاوی آفرین بخورش یا قبول بخورش نمیدونم بس چه میدونم فکرم یاد کارتون رئیس چه دوبلی هست اسب منجاتون نیست یه اسب اسب مال منه Why don't they let you چی میخوام صورتت من میشی که میخوام وایس بزنم این تو هم دوست میشه تو I bet you're fast one. بیشور اون یکی مشکل میباید یکی دوست شو. نه خودش. تا بگو. <laughs> آه دیدی؟ آره داشت آره دایی. My buddy. What's the hay? بگو میگه با تو دوسته من یک چتایی تو بشتم نه وارسی با با با <laughs> با خورد تخمان خوک <laughs> بله، بله. خوکی خب، ما میخوایم بریم تراکتور کجاست بعد تو نه <laughs> Evet. به این موضوع خلاصه من که دیگه خراب کارم من که عادت <laughs> دیگه نبوده تا یا اینجور از چیگه سری بهم بزن یه دست بی بازی کنیم خب. اول من ریدم God ریدم ای نه نه ریدم درست ریدم خب، بدم اینا نریدم برو بابا یه دونش هم من داشت شیش شیش امتیاز دارم مس زن بده یکی دیگه آخری میتونم ریدم شوت شوت کدوم میندازه تو دستی خبر داری؟ ای میشه زوم کرد راستی آرتی خب، ریدی سه تا امتیاز بازم ریدی ای داور داره به نفع میگیره میگم کارم <laughs> چه ها من بردم کرپ این تو باشه ترسوس دارم بذارم بخواد به آه اونجاست ترکت اصلا اونجاست این که موتور برقه بزن چه خبر بنزین آ راستی بنزین به کار میاد خب، یه بینتم بینتم داشت ریدی رو بخوری گل بهم جلو اینم کمک میخوای اون پیرنم میدونست با کنه نه این نه تراک یعنی کامیون نه نه حتما معنی تراکتور نمیده اه؟ بله در کامیون از کجا بیاریم اینجا کامیون بریزن تو این نمیخوام <laughs> بشین من تنه نمیتونم یه پیرمرد من نمیتونم پیرمرد داغون تنم من رو پول این کمک این مرد این مرد کاره ماشینه ماشینه ماشین سنگین میگن it's even missing wheel. چرخ هم من I'm احساس sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on Bolas. foot. Let's fix it up and we'll be out بالا of here. چقدر همه چی بود داخل اینجا باشه All right, fine. من بنزینش آوردم دیگه آه خوبه تا اونجا لازم نیست برگردی دیگه بر بنزینش بریز ریپیر تراک یا خدا Hey, there's a tire on the other side of the bar. Let's find Barrier. something to lift the car. این چیه؟ او او بیا بالا کمک لازم دارم بیرون دارم ببینم بابا دستم بنده هندم بنده داشت بی من حال بده بده سری بیا آره تو یه صندلی صرف کن تو خدا خدا حال بده بهش دست در دیگه بیا دیگه ده نکن برو اونجا چرخه خود پیرمرد چجوری میرفت اونور با زنش بابا خب پیرمرد جون نداره داره اونا چیز نداره عوضی بیا این تایی خب، آنجا بند لاستیکو نه با انزاله واقعا بیارم همین دو ماشین نیتوش داغون این داغون چه صدا این چه صدایی بود نمیام واقعا که خب برو چیز بیا من اوزم اینجا برو گم شو من بنزین آوردم داشتی بنزین تو شاگیر دیگه بنزین تو شاگیر موتورین اوزاست خب ریده این ماشین این چیه؟ این بیله <gasps> داشتی زورت میرسه میره، بیا بیا بستشون وایسا آره. این میله رو ببینی؟ میکنم من بلندش میکنم تا چیز یعنی یه کار دیگه میکنم برو من نکن بزن دیگه کسی یاد بگیم بر We need برو اون ور ببین چه غلطی بکنی سوار نشی ها داشت بگم زور میزنم من اینجا حساب سرسینگ سالم ماشین بیا بیا این, بیا این چیز ازش بردار آه بدم برو بردار دیگه زورم خواهی این بر بابا این بر بابا من همونجا بودم گفتی برو خب چه میدرستم یک دو بسه که دومی تو قرب چرخونه بتونی بردار بردار نمیشه اینه که بردار اینجا بگی دسته فشار تو نگه دار We should attach the wheel before we نگه دار آها من نگه میشم ما به این چیزا لازم داریم از اینا We could use this to fasten a new tire. شاگرد خوبی هستی بده بالا We need to attach the wheel first. اون برای بله، سلطان آه چرخ جان رفتن آره، خاک خب، تو چی شاگرد هستی؟ آه ببند زود باش یکی دو دو تا سه سی تا چهار پنج نخوردم <laughs> حالا بده بالا نندازی ویل نکنی ها ویل کن یواش حیوان حیوان نادر برو من حال میدم برو حال بده من میرم میشینم برو سریع باش حال بده تو هم داری حال میدم میدونم خواهد این سر شیبیه میتونیم چون گوشتا نیم ها داوید دیگه کرن تو خب، خوب نخورد خوب شد نخورد کام شد از نداری انسان نداری که من اون عقب بشیرم هم تو داشت تو از سر داری یه کارش کنم آه وایسا وایسا Next time, just trust me, okay? Yeah, like a business or something. Yes. you no, It was a while ago. We need your help now, officer. Percy, Thank you. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay oh, here. Oh, so just wait here. I'll be. كوش عم تبعت خانم تقول شكون. Filthy scum! بزنش میدار رو دیگه میکشیم تو هم نمیتون من بزنی بشین اقا بزنشون بشین بازی رو ای جا بازی بابا پایین بابا اتاق دست با بلزن دیگه شد تو ماشین خانمون زنگ زده پلیس قطعا پلاک هم گفته آره دیگه ماشین خودشه پلاک خودشه بلد نیستش شاید نمیشه نباشه از اون رو کفت چیز یعنی پلیس میاد سلام خب ما هم که پارک میکنم نمیم که اونجا دیش کاری آره اسم مگه میزنی بیشتر از این نمیزدش تیوی نهایت نیست همجا تیم بزن اصلا بزن مال بابام نیست که برو کنید برای بری no veo más این عروس بریم نکن آره بزنش دیگه الله بری چرا این عروس بری عروس هم نشسته داشته میکنه برو بر Çok teşekkür ederim. Sıda boğmayan. Nerede? Aynı şey değil. Nerede demiş sen? Mesela bu kaç şey. Vurma, vurma. Vurma. Hoş geldin. Yine kocaman. Bakın ne? Soldan, evet. Hiç daha mı öyle bir şey? Bezen, bezen. Yeni o bütün bu konuyu. Due, due anni di, di materiale di flash ma adesso Buongiorno, ben Bu Buongiorno, va bene! Questa... No! Non ne ho fatto... No! Magari... E c'è il cazzo! Rigoso! Murabbe, ecco, no? Musallassa! Dove? Arno. Adı Şerif. Ha Arno burada. <laughs> Bir not var. Harbi konuşuyor böyle bir şeyler şeyler var ama en başına morazı. Baba bunlar böyle devamını avaz koyuyor. Ya bezemiş bezemiş. Valla lan bu boş niye tutuyor? Harbi ben anladım ayın başı morazı şimdiden tam unuttum. بابا گرفتم عروسه که ما رو گرفت گرفتن مردم اون گرفت رو نه از اینجا اومد اجکایی نه هره که کشمون بای کشمون بای سه کشمون بای قدیمون بگیرم بگیرم من رو دارم دارم که نمیزنید درست نبوده اخوش رو برام میزنم اونجا بابا حال نده صف نزدیه بگه من اینجا برم بهتر فکر کنم جاده نرم بهتره نرم را نگاه چپ کردم نخوشم بودیم این پرواز Çizgi maçı tanrısı mesela mı? Zeynep Paranlar. Maçı kodu bunu ya. Evet, maçı kodu Bu polisin ninja işi yok das. Ve sen de gir. Ne bileyim. Salak mısın? Reload kon, reload son. میشه ارمین جون پوش هر فرار میکنه من اینو برو ریلکس هم هم میکنم دشمن از عقب دارم من میزنم از عقب دارم گفتش من پیش رو کنم بزنم آسیم خارمار خارمار آه ای هم کنه آسیب این یعنی اوز کنم بشین الان که بازار بشین نه تو آب نمیز چه دیگه چه آب چه Where the hell is this river take us? I have no idea, but the further away the better. Yeah, I guess you're right. 45 دقیقه است 40 دقیقه است 6 40 دقیقه خب خب دوستان مرسی که ویدیو تا آخر دیدید به امرو روز چه کانش هم میذارم اگه کانال جدید بزنه و میذارم ساب یادتون نره زدم که برو ترکوندم ساب یادتون نره همه تو دوست دارم خدا نگه ماچ بیبی